Привет. А сейчас пойдемте посмотрим на спальню. Спальня для семьи, для двоих человек, для ребеночка место и для панельного телевизора. Тоже у нас есть рюмочка. Вот там холодильник можете поставить, тут тумбочку для бара. <laughs> А холодильник Берите зачем? Два. Так, а еще есть да, ванная комната. Собственно, куда мы направляемся. Санузел сдельный, здесь унитаз, здесь ванна джакузи. Только кажется, что маленькая. Можно очень даже хорошо поместиться. Куда ты прячешься? О, красавчик. Отдых уже можно поспать. Ну да. Так, ну, это что-то вроде двора. Непонятно. Это гостиная. Пило это. Терраса, терраса? Терраса. Да. терраса. М -м -м. Столики, кафешечки. Да-да-да. С таким видом на джунгли. Ой, а тут еще одна кровать, по-моему. Вообще, крутяк. Задний. Вот такие апартаменты у Мая.